أنا بحافظها مرة لأن توني سويتها اليومين هذه هيا اضرب محمد بن جعله يسلم يلا يلا ويا اللي من ترجاه ما ضاع يا ربنا المعبود من من جويره وفقني يبردني يجمل وينشاع في الشاعر اللي بصمته في الجزيرة يلا يا اللي من ترجاه ما ضاع يا ربنا المعبود من من جويره وفقني يبردني يجمل وينشاع فالشاعر اللي بصمته في الجزيرة بمحمد سيف مصقل وبتاع الطيب ساسلة وملكة وميرة خصمه اليوم ما شافه خصمه اللي شافه غدت عشرة أرباع خصمه اللي شافه غدت عشرة أرباع سيف يجمل مشعته من جفيره الطيب بمحمد سيف مصقل وبتاع الطيب ساسلة وملكة وميرة خصمة اليشابة غدت عشر أرباع سيفن يجمل مشعته من جفيرة عشق المراجل عند أبو محمد أطباع تشهد له ضيوفه ويشهد قصيرة يفداه من هو سيرته ما بأطماع مجهز شره ولا شيء بخيره في المنطقة في المنطقة عندنا منازل في المملكة عندنا منازل ومرباع ونسوقها سوق الشواوي بعيرة نملك ونسكن وللمداهيل مرجاع لخضرت وزف الخزامة نويرة وختامها مسك وطيب ونعناع من طالب يرجو العذر من مديره سلامتكم